Shabam, pa, pop, Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, Yam, ça fait, splash, et ça fait, shtop, ou bien, ou oh. parfois même. Euh, Shabam, pa, plop, oui. Shabam, pa, plop, oui. Wip, des, clip, crack, des, bang, des, blop, et des, zip.